ajoyib oqshomda kechamiz davom etadi yana bir bor barcha mehmon mezbonlarni xush ko'rdik yana navbatni san'atkorlarga inom aylaymiz bugun ko'plab san'atkorlar tojikistonning har joyidan tashrif buyurgan farg'ujon akamizni hurmatiga tashrif buyurgan barcha san'atkor akalarimiz mana shu yerda ustoz san'atkorlarimiz usmonjon karimov sizning huzuringizda bir kuychi o'g'liman bayotim o'zing tilimning ostida navotim o'zing shakkar monchog'im o'zing qalam monchog'im o'zing qizg'aldoq sorlarda cho'milgan ohim kuyim o'zing o'smonjon karimov sizning huzuringizda barcha mehmon mezbonlarni yana davraga chorlaymiz yana bir bor xush ko'rdik barcha barchangizni to'yimiz kechamiz davom etadi marhamat rahmat salomat bo'linglar aziz mehmonlarimiz qadrdonlarimiz yaxshi niyat bilan hammangizni mana shunday bir dargohga mana shunday bir ajoyib to'yxonaga taklif qilgan hamma san'atkorlarni mana shu davramizda ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz sababi farruh media ya'ni farruhjonni ishlariga omad tilagan holda bugun Faruxjonni qayin bolalar bo'lsa kerak mana shunday yaxshi to'ylari bo'lyapti aziz kelin kuyovlarga biz baxt tilaymiz baxtli saodatli bo'lsinlar farruxjonni ham umrlari uzoq bo'lsin o'tib ketgan yangi yil bayramlaringiz muborak bo'lsin hali yangi yil nafasini ufurgani yo'q hammamizni qalbimizda mana shunday shirin niyatlar turibdi ilohim hammamizni mana shunday to'ylarga yetkazsin deymiz yoki osmonni mehridan aylangan har inson borki mehrimni, muhabbatimni yaratuvchi Allohdan so'raganim, do'stimni yonida turganim degan. Albatta biz Farruxjonni o'zimizga do'st bildik, o'zimizga uka bildik. Ilohim mana shunday to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Juda shahri tuzda o'zlarini gullatgan san'atkorlari bugun mana shu davramizda hammasi Farruxjonni hurmatlariga tashrif buyurganlar. Bugun ustoz san'atkor Shomurod aka To'raqulov va qolaversa ajoyib ovoz sohibi Mashrobjon Normatov ham bugun davramizning aziz mehmonlari juda ham o'zlarini zulfiqor qo'shiqlari bilan mana shu davramizni bezab turdilar. Muhabbat ne desa muhabbat jondir. Ming dardu dardga darmondir, ming joning bo'lsa-da unga qurbondir Xudoyim. Har kimni oshiq qilib suydir, muhabbat qo'shiqdir, muhabbat kuydir. Albatta biz e, so'z navbatlarini uncha ko'paytirmaymiz, sababi hozir yana mana shu so'z ustasi ajoyib ukamiz davom ettiryapti o'z shaklida davom ettiradi albatta bundan keyin yana san'atkorlarni qo'shiqlaridan foydalanamiz farruxjon bugungi mana shu qayningizni to'ylari muborak bo'lsin sizni ko'rib turganligimizdan xursandmiz marhamat keling ajoyib so'z ustasi marhamat agar so'z navbatlari bo'lsa so'z navbatlarini beramiz yo'qsa davramizda yana ajoyib ovoz sohibi bo'lgan davramizni gullatgan hammamizni qalbimizdan joy olgan o'zlarini yaxshi niyatlarini qo'shiqqa aylantira olgan chiroyli san'atkorimiz ustoz san'atkor shomurod aka to'raqulovdan yana yana bir bor davramizga chorlayman albatta shomurod akamizni qo'shiqlarini eshitmagan insonni o'zi yo'q mana shu davramizni gullatib yashnatadi ilohim hammamizga chiroyli qo'shiqlari muborak bo'lsin yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin aziz mehmonlarimizga yoqimli ishtaha yoqimli kayfiyat tilaymiz marhamat qilamiz davramizda aziz mehmonimiz ustozimiz shomurod aka to'raqulov marhamat qilamiz keling rahmat ismoiljon rahmat ismoiljon rahmat ismoiljon assalomu alaykum o'zi yaqinlab tashlab buyurgan mehmonlar mezbonlar mana bugun go'zal oqshomimizga yig'ilishimizning asos sababchilari keltiri ukamiz ahmadullajon kelinay singlimiz husnigulxonlarning baxt tilasa oqshom bo'lib martabanda beg'atirsanmiz aziz do'stlarim mana shu go'zal oqshomimizga Kreatörü hakkımızın parçaları, harbıcan hakkımız hürmetini taşımır gelmez. Yana bir bora sizlerge baxt dilaymiz, o'tirish kirasizasiz kelganlar, rahmat, baxt tilaygizlar. Cho'tirib, Allohjon baxtli bo'ling. Xush ko'ribsizlar, ha? Hey! Sizdan yoringlar yar Sevda birgə olsun, baxma qurba Sevdən yar ilə qurba to end sen kimdir ardağım Şu yıkacağız da bize yanağım Geri yanaydı sen kalktı parmağım Sana yakışıklar gidin muhabbet Eyvallah bu uçlaşımda yadım Aktan kasam Ama manyak olmadın dünyanın Anaslarda kalın Garoto do aşıklar yıkılma askeri karvon yana bir bor baxtiliman qo'shiq qaranglar hayotlar o'sha toti shirin bo'lsin foruxjon do'stimizning hurmatiga tashrif buyurganmiz yangi qo'shiqlarimiz askeri kovar uchun marhamat qilinglar sizlarga bilan ko'rishmasa agar xavotir bo'lar chindoz jon berishga tayyor chindoz tug'ishim chindoz bir kun ko'rishmasa agar xavotir bo'lar chindoz jon berishga tayyor chin do'st turmushim chin do'st ko'plab san'atkorlar tashrif buyurgan albatta farruxjon akamizni hurmatiga bugun havodiyondan tashrif buyurgan gulmira vodiyon opamiz mana shu yerda ajoyib san'atkor hamda suxandon universal bir chiroyli suxan qiladi mikrofon sizga chorlaymiz marhamat muddat keldi rahmat so'z berganingiz uchun avvalambor barcha barchalaringizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz va o'zimizni salomimizni yetkazamiz mana shu yerdagi barcha san'atkor do'stlarimiz ustozlarimiz ukalarimiz nomidan va video operatorchi akalarimiz ukalarimiz nomidan ham mana shu ikkala yoshga baxt baxt saodat tilab qolamiz mana shu yerga akamiz farruhjonni talabiga binoan she'rga hoziru nozirmiz barcha barchamiz yana bir bor mana shu yerdagi hozir kelin kuyovlarga baxt hamisha hamroh bo'lsin deb qolamiz farruxjon akamizni ham o'ylarida xonadonlarida mana shunday to'y tantana bo'lsin rahmat aytaman bu insonga chunki biz mana hozir yangi yilni ifora hali ham urib turibdi ustozimiz usmonjon karimov aytganidek biz bugun ozgina bo'lsa ham san'atkorlar birlashdik rahmat aytaman yana bir bor qaynivachasini to'yi bilan ham tabriklab qolamiz maylida kimgadir yoqsa yoqmasa ularga qo'shilib yig'lasharmidik sizlar baxtli bo'lasiz xudo xohlasa xudo xohlamasa uchrasharmidik yana bir bor baxt visol oqshomlaringiz muborak bo'lsin va suxandon ukamizni ham mikrofon yoniga chorlab qolamiz va aytganidek